bertambah satu tahun, berlalu satu tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat, tidak dan tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap mungkar nakir, marrabbuka, madinuka, man nabiyuka. Yang tersisa empat nanti di hari kiamat. Sebelum dimulai hisab. sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala empat pertanyaan yang pertama lan tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala empat pertanyaan yang pertama عن عمره فيما أفناه umurnya apa yang kamu lakukan Allah tidak akan tanya berapa usiamu tapi apa yang kamu isi dalam usiamu 60 70 100 tahun kurang lebih Allah tidak berdulikan berapa usia kita Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua. Sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun? Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat masa jahiliyah sebelum datangnya Islam mereka menanggap itu semua usianya sia-sia berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun semua usianya sia-sia karena tidak ada ibadah satu pun yang diterima kalau tidak pernah salat biarpun dia haji setiap tahun puasa setiap ramadhan dia bersedekah berinfak setiap hari tapi tidak pernah salat lima waktu sama sekali sia-sia amalannya karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya kalau salat itu beres baru akan ditanya yang lain kalau salatnya tidak ada Allah tidak perlu bertanya yang lain makanya saya selalu berkata khususnya para pemuda-pemudi Seberapa pun dosamu Jangan tinggalkan salat Sebesar apapun dosamu Jangan tinggalkan salat Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah Tali hubungan kita sama Allah Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus Tidak ada tali yang bisa sambung lagi dan selama anda menjaga salat berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertobat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya buat apa lo salat ngapain perilaku kamu aja tidak benar sama orang tua aja tidak benar dosamu tidak pernah henti-henti bercuma salat tidak usah itu ingat bisikan syaitan karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak kalau berbakti baik belum sempurna masih banyak dosa maksiat banyak kerusakan yang lain tapi masih terjaga salatnya ada harapan diampuni dosanya jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat oh sudah hancur sudah rusak yang lain ditambah lagi parah tinggalkan salat atau ada orang taubat Selama dia tidak salat Lancar, beres, aman Tidak ada apa-apa Begitu dia taubat Dia merasa sedih, menyesal Dia mulai menjaga salatnya Hilang motornya Kehilangan kerjaannya Diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya Setan datang Coba kamu ada dulu biasa-biasanya tidak pernah ada ujian begitu anda mulai salat ada ujian ngapain udah berhenti aja salat nanti kembali beres berhenti salat Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah gimana? Saya selama ini dapat pernah salat dah pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Cuba kalau kamu dah, dah salat, dah bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat tapi Allah jaga motor aku ya. Ha, itu niatnya bukan salat karena Allah tapi salatnya karena terjaga motornya itu beda niat berarti ketika kita berlaku ibadah melakukan sesuatu ibadah tapi ada ujian yang masuk jangan anda salahkan ibadahnya tapi salahkan niatmu ada apa dalam niatmu pasti ada salah niat dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun kemarin saya hitungkan kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70 itu kira-kira kurang lebih ada yang lebih tua lebih panjang usia ni ada yang lebih muda tapi standar kata Rasulullah SAW A'maru ummati baina sittina wa sab'in Standar umur umatku antara 60 sampai 70 Ada yang melebihi dari itu Tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda saya kemarin hitungkan 60 apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15. Kita sepakat 15. 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib karena syarat haji harus balik salat ni halus balik walaupun diperintahkan dibiasakan untuk melaksanakan salat tapi anggaplah belum taklif belum ada taklif belum ada kewajiban berarti 15 tahun itu sia-sia dia potonglah dari 60 berapa sisa 45 tidur sehari berapa jam Hah? 8 boleh kita sepakati angka 8? Ya kita bicara standar Katanya menurut kesehatan Tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam Anggaplah 8 jam tidur Ada yang tidur 12 jam Ada yang tidur bangun Salat tidur bangun Salat tidur bangun Kalau hari libur dia tidur Tak capek tidurnya Begitu bangun ya Allah begal badan saya Tidur lagi Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuma kerjaannya tidur mulai dari 8 jam coba memang terlihat angkanya tidak terlalu besar tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun 20 tahun tidur ditambah 15 belum taklif jadi 35 tersisa berapa dari 60 25 cari nafkah dan rizki kerjaan standar kerja jam kerja berapa jam 8 berarti 60 tahun berapa jam berapa tahun kita kerja 20 tahun 20 tahun cari menjadi kaya tapi 20 tahun masih stres tak, tak jadi kaya-kaya masih bermasalah ditambah habis 20 tahun pensiun tambah hutang belum lagi hutang sana sini Sekarang semua serba hutang Dan yang aku heran kenapa orang Indonesia suka berhutang Ada masalah sedikit hutang Sekarang HP cicilan Bagus-bagus Begitu saya kemarin diajak sama teman foto Saya lihat HP ini Masya Allah HP yang terbaru ini Maaf Cicilan jadi jangan ditipu, jangan tertipu ketika anda melihat handphone baru sama orang, langsung anda baik sangka barangkali cicilan. Dah ada yang sanggup cash. Kes itu ada ha, 12 juta sampai ada ada 15 juta. Bawa mobil yang mewah, <laughs> eh, cicilan. <laughs> Begitu pindah rumah, cicilan. Jalan-jalan besok juga nikah, cicilan. Semua serba Cicilan dan terpengaruhi dengan promo promo sana sana ini ada, ada ini non non persen non ini apa sini beli satu dapat satu dan semua serba hutang tambah kita sadar tidak sadar memang mudah kita awal-awalnya berhutang tapi begitu sudah jatuh tagihannya pusing memang hutang ini bikin aku stres ada orang minta sama saya amalan ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini. Saya bilang mudah yang jangan berhutang lagi. Mudah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa dan hati-hati dari riba. Jangan terpaksa nanti beralasan ya Allah saya terpaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta kembalikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa zina sama ibu daripada terima uang riba. Nauzubillah min zalik. 20 tahun cari kerja tadi berapa yang tersisa 25 kan? berarti yang tersisa berapa saya belum bicara ibadah bapak ibu 20 tahun tidur 20 tahun cari dunia 15 tahun masih belum taklif tersisa 5 tahun saya hitung dalam 60 tahun bagi orang yang rutin menjaga salat lima waktu tahu enggak hasil hitungan saya saya dapat berapa anda jaga salat selama 60 tahun itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan karena salat 5 waktu berapa? tidak sampai 1 1 jam tidak sampai satu jam saya bicara yang wajib ada bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salat sama sekali nauzubillah sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salat sama sekali saya belum hitung tarawih 23 rakaat 7 menit nah, itu beda urusan itu ada tarawih 23 rakaat 7 menit Dah ada tarawih Jangan-jangan apa suuzan itu namanya olahraga olahraga paling cepat selesai dapat juara satu jadi kita harus baik sangka jangan suuzan karena itu bukan salat yang aku heran itu setiap tahun itu tradisi ini terulang setiap Ramadan menjadi sebuah kebiasaan yang seharusnya menjadi kebiasaan agama atau kebiasaan beribadah dan kenapa itu hal menjadi betul-betul sesuatu yang kebiasaan, menjadi tradisi? Kenapa? Aku heran ini. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika masuk Ramadan tetap menjalankan 23 rakaat tapi dengan cara cepat? Aku heran belum menemukan jawabannya. Ada apa dengan 23 rakaat harus selesai cepat? Dan ini khusus di bulan Ramadan. Aku sangat kagumi ketika mendengar seorang imam Begitu maju imam tarawih Rakaat pertama Allahu Akbar Masya Allah kepanjangan takbirnya Saya suruh Alhamdulillah Pasti nikmat Enak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Saya kaget Barusan sudah enak Ngapain cepat-cepat Makanya saya ingat di masa ketika saya di salah satu kampung ada seorang bapa di samping saya. Saya datang ke masjid sudah mereka mulai tarawih. Yang aku kasihan bapa di, di sebelah saya barangkali usia 80 90. Gerakannya tidak sama seperti kita. Kan kita masih muda, masih bisa mengejar imam. Habis baca bacaannya imam, saya tidak bisa mendengar kecuali ujung ayat. Unadhalin. Oh, ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Naim, An Naim, An Naim. Apa? Alhaqum takathur. Allah Akbar. Sami Allah Muhammad. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya masih ikut. Yang saya kasihan bapa yang di samping saya ini. Begitu imam ruku, bapa kan pelan-pelan, kan pegal badannya sudah tua, fisiknya tak kuat, turun pelan-pelan, imam sudah sampai Allah hamidah bapa eh, oh, berdiri lagi dah jadi rukuk bapa pas begitu sujud kita semua turun sujud bapa saya lihat pelan-pelan sambil batu-batu turun begitu kita dia sudah mau nyampe imam sudah rakaat kedua bapa malah berdiri lagi dah jadi rukuk sujud Astaghfirullahaladzim kasihan bapa dah jadi rukuk dah jadi sujud Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak kita pulang aja deh. Mendingan salat tarawih di rumah sendiri. Itu bukan salat tarawih. Ramadan cuma berapa kita menemukan Ramadan? Orang yang sudah wafat, kalau kita boleh berbicara dan dengar bisikan apa yang mereka bisa jawab. Wallahi, semua orang yang sudah mati, berkeinginan kembali ke dunia untuk menikmati bulan Ramadan. Mereka ingin menikmati bulan Ramadan, menikmati tarawih, menikmati suasana buka puasa bersama, bagi-bagi sahur dan aktivitas yang lain. Ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah umur, sehat wal afiat, maksimalkan tidak semestinya 23 Mau 11 boleh Mau 23 boleh Mau seberapa pun tarawihnya Mau salat tahajud di rumahnya Boleh Ulama sudah menjelaskan Jumlah salat malam Atau tarawih Yang paling sedikit dua rakaat Yang paling banyak Tidak ada batasnya Jadi kalau kita dua rakaat Empat rakaat tutup witir Sah Sah Delapan rakaat tutup witir sah. Sepuluh rakaat tutup witir sah tidak ada masalah. Tidak harus sebelas atau dua puluh tiga. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam, yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih.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 kenapa? tidak sah salat kita tambah al-fatihah kata Imam Nawawi di dalam surah al-fatihah ada empat belas tasdid ada empat belas tasdid hurufnya yang ditekan ada empat belas. tertinggal satu batal salatnya dan Imam Nawawi berikut mazhab syafi'i Makanya jamaah sekalian wajib hukumnya belajar Al-Fatihah bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. Makanya saya harap mulai dari hari ini anda semua bersungguh-sungguh belajar surat Al-Fatihah. Jangan anda Targetnya mau hafal 30 juz 30 juz anda hafal Tapi tidak benar suratul fatihah sia-sia Tidak ada manfaat Karena anda baca suratul fatihah Tidak baca ayat yang lain sama sekali Masih tetap sah salatnya Karena suratul fatihah tidak bisa diganti Kalau anda lupa baca selain suratul fatihah Ada istilah Lupa salah satu kewajiban bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, rakaat pertama baca Al-Fatihah itu rukun. Lanjut dengan baca ayat pendek. Anda tidak sadar, habis walad dhalin amin, hip Allahu akbar. Lupa baca ayat itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi anda kalau salat sunnah cuma al fatihah kemudian takbir rakaat yang kedua surat al fatihah dan kemudian langsung ruku sah salatnya tidak apa-apa tidak harus baca surah-surah yang lain itu di salat sunnah tapi kalau di salat wajib hukumnya baca al-fatihah rukun hukum baca surah yang lain wajib kalau terlupa diganti dengan sujud sahwi sujud sahwi dua kali sebelum salam habis tahiyat sujud dua kali kemudian langsung habis itu salam dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi sudah cukup tahiyat yang anda baca makanya kembali lagi jemaah sekalian umur bukan berapa usianya tapi apa isinya makanya susah salam bersabda Ni'mal abdus salih Man tala umur wa wahasun amalu Sebaik-baik hamba yang salih Yang panjang usianya Tapi baik amalannya Baik amalannya Bulan Syaban ini Sekarang tersisa kurang lebih 14 atau 16 hari Rasulullah SAW punya kebiasaan Buasa Syaban full Sambil kata Siti Aisyah Tidak pernah aku melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadhan sebagaimana di bulan Syaban. Penuh ni Rasulullah. SAW. Bukan nisfu. Setiap datangnya Syaban ditanya nisfunya. Mana nisfu Syaban? Nisfu, nisfu, nisfu. Full Ramadan Syaban. Puasa aja. Di awal boleh, di tengahan boleh, di akhir boleh. Yang tidak boleh, yang tidak pernah puasa Syaban, pas begitu berakhir mau mendekati Ramadan seminggu terakhir atau sepuluh hari terakhir itu ada sebagian ulama berkata makruh kalau sudah dua bulu dua hari terakhir bulan Syaban anda tidak pernah ada puasa sebelumnya itu dianggap oleh ulama haram apalagi kalau sudah jatuhnya di hari keraguan hari ragu-ragu kemungkinan ini bisa hari terakhir kemungkinan bisa masuk Ramadan isbat Ramadan termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian yang masih punya hutang segera lunasi hutangnya jangan begitu sudah mendekat puasa anda punya hutang tujuh hari tersisa bulan Ramadan lima hari Syekh apa aku punya hutang tujuh hari sedangkan yang tersisa bulan Ramadan itu tinggal lima hari lagi mau masuk Ramadan aduh satu tahun tidak pernah tanya Begitu sudah mepet baru cari jawabannya. Itu karena hukuman nanti. Tetap diganti puasa yang dari tahun yang lalu. Tetap bayar hutangnya dan karena denda setiap hari karena fidyah. Jadi seandainya anda masih punya hutang dan masuk Ramadan, anda belum lunasi, tetap hutang itu terbawa nanti. Pas habis Ramadan, anda punya kewajiban bayar hutang. Tapi karena anda tunda, undurkan, mundurkan sampai masuk Ramadan, anda punya kena denda. Ditambah lagi, bukan hanya bayar dengan puasa ganti puasa, tapi ada lagi namanya fidyah. Satu hari satu orang miskin diberikan kecukupan makanan. Makanya kembali lagi, yang punya hutang segera lunasi hutannya. Masih ada kurang lebih 15 atau 16 hari jangan sia-siakan umurmu. Yang kedua, bertanyaan Allah Subhanahu wa taala wa an shababihi fi ma ablah. Usia mudamu apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah Usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur dari total umur bukan dari total umur tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudamu kenapa padahal kan sudah cukup Allah tanya tandan umurmu ditanya lagi tandan usia muda mu. kenapa dua kali ditanya Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur total umur kita tapi Allah menambahkan lagi itu menjadi beban bagi seorang pemuda Allah bukan bukan akan tanya total usia umurmu tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya apa yang kamu lakukan di usia mudamu usia muda itu sangat menurut saya sangat sensitif ana muda yang taat istiqamah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat sekali lagi dan yang tua-tua jangan tersinggung ya yang muda yang taat istiqamah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat sama-sama taat tapi kenapa yang muda lebih mulia karena godaannya lebih besar kalau yang tua nak apa yang apa yang mau digoda Habis sudah. Tak ada fisik, tak ada tenaga, tak ada apa. Kalau yang mudah, banyak godaannya. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, mudah, anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat, semua di bawah matahari. Cuma tujuh golongan yang di bawah naungan Allah di antaranya wasyabun nasha'a fi ta'atillah seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa dan kalau kita baca sejarah ulama semua para berjuang untuk agama semuanya muda tak ada yang tua Bilal ibn Rabah seorang pemuda Abdullah ibn Mas'ud penhafal Al-Quran seorang pemuda Abdullah ibn Umar seorang pemuda dan banyak yang lain Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima masih di, bawah usia 21 tahun.